Mm-hmm. Hidupkan, kan? Karena itu, kita, rakyat, sulit, dalam tiga lontong lontong jalan dua lontong ke depan jalan bali kanan jalan di depan lang andam siram kiri lang kiri

đất lăng cầu là hòn hòn cho lắm anh đất bỏ đi nó rồi đất bỏ chục đi học đi học bán cược của cá lì, phía đó, ý lì. Cho nên, bán con bán con 哪里？别老，哎。 Inilah kami. Jaya Sartika. Jaya Sartika. Bunga Jalan tidak takut kalah. Tidak takut salah. Tidak takut jatuh. Tidak jump untuk formasi Joyo Satinga! Joyo Satinga! 你看，你看。